Эрстеттин орнотуусу магнит жебеси жана ток булагы менен туташкан зымдан турат Чинжирди бекиткенде магнит жебеси айланууда жана өткөргүчкө перпендикулярдуу жайгашты токту өчүргөндө жебе жердин магниттик талаасы менен бир сызыкта жайгашты электр тогу бар өткөргүчтүн айланасында магнит талаасы бар магнит талаасынын пайда болушу электр зарядынын кыймылы менен байланышкан